Daktari dhamana wa hospitali ya Chake Chake Abdurahman Said Mselo amekiri kupokea kwa majeruhi hao majira ya saa nne na kusema kuwa hali zao zinakwenda vizuri na wengine tayari walisharuhusu kwenda nyumbani kwao. majira ya saa nne asubuhi ya leo tumepokea majeruhi hapa katika hospitali yetu ya wilaya ya Chake Chake ambao ni majeruhi uh, walioletwa hapa kutoka Mbuzini baada ya kile ambacho kinadaiwa kwamba ni ajali ya barabarani ambayo ilijumuisha lori la mafuta na gari la abiria. Uh, mpaka sasa kwenye hospitali yetu tumeshapokea idadi ya wagonjwa nane ambao wengi walikuwa wameumia tu uh, kawaida katika ngozi na wengine mifupa na wengine katika kichwa na mmoja alikuwa ameumia shingo. Katika hao nane ambao tulikuwa tumepokea um, tayari wameshaanza kupatiwa matibabu na wanne kati ya hao walionekana hali zao ni nzuri. Kwa upande wao, baadhi ya majeruhi hao wamesema wanaendelea vizuri baada ya kupatiwa matibabu katika hospitali hiyo. Sasa yule mafuta akaamua pale overtake. Sasa ku hakuangalia kwa vipi. Kuna gari jingine inakuja vipi?